ओम नमः शिवाय तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है आज मैं कुछ ऐसे मैजिकल सिंबल्स आपको दूंगा जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देंगे ये जो आपके सामने आपको सिंबल दिख रहा है ये है लक के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत चमक जाए रातों रात आप सड़क से उठकर सीधे महलों में आ जाएं तो आपके लिए ये लकी चाम है इसको अपने पर्स में रखिए या फिर अपने घर में कहीं पर लगाइए तो आपको जो है लक बहुत मिलेगा इसके बाद ये जो है ये है मनी अट्रैक्शन के लिए इसके बीच में स्वास्तिक है और बाहर चक्र हैं चार यदि ये आप उठते ही साथ सुबह देखते हैं इसको ईशान कोण में लगा दीजिए और उठते ही साथ इसको देखिएगा तो आपके पास कभी पैसों की कमी नहीं होगी बहुत ही चमत्कारी प्रभावी रेकी का यंत्र है ये मैंने लाखों को दिया है और इसने अपना काम बखूबी किया है अब जो लोग सोचते हैं कि उनके अंदर मोटिवेशन नहीं है कोई भी काम करते हैं तो बस आलस और न जाने कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको रोक लेती हैं किसी डिसीजन को ले नहीं पाते और अपने आप को बहुत हीन समझते हैं उनके लिए ये पावरफुल यंत्र है बस इसको आप अपने पॉकेट में रखिए और फिर देखिए आपके अंदर इस तरह की एनर्जी भर जाएगी कि आप पहाड़ को भी हिला दें और अगला जो हमारा यंत्र है वो इतना पावरफुल है कि बस पूछे ही मत इसको कहते हैं गुड एनर्जी एब्जॉर्बर अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आपको लग रहा है कि आ गई है तो आप इसको अपने फ्रंट गेट पे लगा दीजिए इस निशान को बना दीजिए इसके बाद आपका जो घर है वो सिर्फ अच्छी ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करेगा कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी इसे कहते हैं गुड एनर्जी एब्जॉर्बर जो कि सिर्फ अच्छी चीज़ों को सोखेगा एक और यंत्र है जो कि पैसों को अट्रैक्ट करता है इसको आप अपने पर्स में रखिए और फिर देखिए किस तरह से आपके जीवन में पैसा पानी की तरह बहना शुरू हो जाएगा इसको अपनी दुकान में लगाइए मकान में लगाइए जहाँ लगा सकते हैं वहाँ लगाइए और फिर देखिए किस तरह से पैसा पानी की तरह बहना शुरू हो जाएगा व्यापार में भी इसके बहुत लाभ हैं एक बार ज़रूर आजमाइएगा जिस जिसको मैंने दिया उसके लिए इसने वाकई काम किया है ये है लव के लिए ये क्या करता है कि कहीं से भी मीलों दूर से आपके प्यार को आपकी तरफ खींच लाएगा अगर आपकी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है या बन नहीं रहा है बहुत कोशिश कर रहे हो तो बस इस चाम को बनाकर अपनी पॉकेट में अपने पर्स में रख लीजिए इसके बाद बाकी सारे काम ये कर देगा कहीं ना कहीं से वो जो मिस्टर एक्स या मिस्टर जो भी हो वो आपके पास खिंचा चलाएगा ये है थोड़ा नेगेटिव फोर्सेस के लिए इस टोटम को बनाइए और अपने मेन गेट पे लगाइए इससे क्या होगा कि पूरे घर की रक्षा हो जाएगी अगर ये निशान आपके घर के ऊपर है तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी ये जितने भी यंत्र हैं ये सारे लाइट फोर्सेस कहते हैं इनको इनको लाइट की लैंग्वेज कहते हैं जो भी परालौकिक चीज़ें होती हैं वो इनसे डरती हैं तो ऐसा निशान सबको डरा देता है ये है आई एफ होरस इसके पीछे बहुत मिस्ट्री और इसके पीछे बहुत वास्ट जो है वीडियो बन सकता है लेकिन मैं वो बना नहीं पाऊँगा और अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि इसको जो है अपने जहाँ पर आप बेडरूम है आपका उसके ऊपर इसके एक बड़ी सी सीनरी लगा दीजिए तो ये यंत्र आपको बुरी शक्तियों से बचाएगा आपके जीवन में शुभ फल लेकर आएगा और चारों तरफ से सिर्फ शुभता ही आपको मिलेगी हमसा के आप बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ हमसा जो है ये नेगेटिव फोर्सेस को दूर रखता है काली नज़र को ये फटकने भी नहीं देता और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया था उसमें बेहतर मैंने समझा रखा है कि हमसा हैंड का क्या काम है आपकी ज़िंदगी में लक लेकर आएगा और सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को ये ख़त्म कर देता है तो एक बार ज़रूर आजमाइएगा क्योंकि मैंने जिसको भी दिया है उसके लिए इसने बखूबी काम किया है और ये जो है ये है कुबेर यंत्र जिसको भी पैसा चाहिए वो अपने पर्स में या अपने शयन कक्ष में इसको अपने सामने लगा दे जैसे ही उठे तो इसको देखे इसके बाद जो है पानी की तरह पैसा आना शुरू हो जाएगा अनजाने रास्तों से लेकिन इसकी विधि होती है कुबेर मंत्र भी इसके साथ जपना होता है जब आप इसको देखें तो रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ये कीजिएगा और फिर जैसे ही पैसे आए मुझे बताइएगा ये है ओशन ये जो देवी है ये नदी की देवी है अगर इनको आप एक बार देख भी लें तो भी आपके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाएगा ऐसी मान्यता है कि इस इन देवी जी को अगर आप देखते हैं रोज़ बस ऐसी जगह पर इनकी फ़ोटो लगा दीजिए यही वाली जहाँ पर कि आप चलते फिरते बस एक बार इसको देख लें तो ये देवी आपको सोना देती है सोना इतना सोना कि पूछिए मत कोई ख़जाना मिल जाए या फिर किसी तरह का आपको गिरा हुआ सोना मिल जाए उसके लिए इन देवी का जो है आपको तस्वीर रोज़ देखनी होगी तो ये जितने भी टोटम मैंने बताए हैं ये बहुत ही पावरफुल हैं आप इनकी फ़ोटो निकाल कर अपने शयन कक्ष में अपने ऑफिस में अपनी दुकान में लगा दीजिए तो ये जितने भी हैं ये शुभता को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे और इसके बाद जो है सिर्फ अच्छा ही आपके जीवन में होगा कुछ भी नकारात्मक नहीं होगा कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो कि आपको अच्छा ना लगे और यदि आप चाहते हैं कि ये जो जितनी भी पेंटिंग्स हैं जितना भी कुछ है ये आपको सिद्ध किया हुआ मिले तो आप कॉल कर सकते हैं triple nine two eight four सोलह पच्चीस पर तो मैं आपको ये सारे जितने भी पेंटिंग्स हैं ये सिद्ध कर कर दे दूंगा ये जो यंत्र है जितने भी सारे सिद्ध आपको मिलेंगे तो ये जो अपना प्रभाव है ये बहुत जल्दी दिखाएंगे किसी भी तरह की जानकारी के लिए कॉल कीजिएगा triple nine two eight four सोलह पच्चीस और यंत्र और टोटम बहुत है मेरे पास लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ सात आठ ही दे रहा हूँ और ये बहुत है पहले इनको ट्राई कीजिए उसके बाद मेरे पास ऐसे ऐसे टोटम है जो कि रातों रात असर दिखा दें तो इनको जल्दी से इस्तेमाल में लाएं और मुझे बताइएगा कि किस तरह के असर आपको दिख रहे हैं इनको यूज़ करने के बाद